Tiña un presentimento, pero nunca pensei que nas vacacións de verán á casa da miña avoa Berta me enteraría dun segredo que foi gardado de xeración tras xeración Eso foi contado a quen era merecedor de sabelo. Todo empezou cando cheguei á casa da miña querida avoa xunto cos meus primos e conocín a unhas mulleres que non eran como a todas. Máis tarde, souben que vivería unha gran aventura. Aboa, Que buscas? Busco unha chave. Grande, iso é, moi grande. Ti tamén es meiga, boa. Verdade que é así, a boa? E ti biches o tesouro? E ti biches a chave do castelo?